Ех, тут весілля йде, да таке, що не знаєте, не цвіте. Хто не знає мене, той напрасно живе. Но ну, почує, хто це, той познає й себе.